第三十一个技巧：以一个整体来看一个课题。看着任何东西，一个碗或任何课题都可以，但是以一种不同的品质来看。看着一个碗，不要看那个边或那个材质。看着任何客体，但是要带着这两个条件：不要看那个边。 要以一个整体来看那个客体。一般而言，我们都只会看到部分。他也许并不是那么有意识的在被做，但是我们通常只看部分。当我们走在街上，我们看到行人，首先会看到他的脸，然后他的躯干，然后整个身体。 以一个整体来看一个客体，不要将它分成几个部分。为什么？因为当我们将一样东西分成几个部分，眼睛就有机会可以从一个部分移到另外一个部分。试试看，首先看着一样东西，从一个片段移到另外一个片段，然后突然间。 以一个整体来看这一东西，不要划分它。当我们以一个整体来看一样东西，眼睛是需要移动的。为了不给予任何移动的机会，所以才会设下这个条件，看着一个客体全部看，将它视为一个整体。然后第二看，但是不要看那个材质。 如果那个碗是木头木头做的，只要看着那个碗，看着那个外形，不要看那个物质。为什么？因为材质是物质的部分，而形式是心灵的部分。我们要从那个物质的移到那个非物质的，它将会有帮助。试试看，我们可以拿任何人来试看看，一个男人。 或一个女人站在那里，看，将那个人全部纳入我们的看。在刚开始的时候，它将会是一种奇怪的感觉，因为我们还不习惯这种方式。但是到了后来，它将会非常美。然后不要去想那个身体美不美，是白色的或是黑色的，是男人或是女人，不要思考。 只要看着那个外形，忘掉那内容的实质；只要看着那个形式，在几个片刻之后，便觉知，继续以一个整体来看的那个形式。不要让眼睛有任何移动，不要去想物质的东西将会有什么事发生。我们将会突然觉知到我们的自己。为什么？ 因为对眼睛来讲，已经不可能向外移动，那个形式已经以一个整体来被对待，所以我们无法移到的部分，那个物质已经被抛弃了，只有纯粹的形式被采用。那个形式是纯粹的形式，纯粹的形式会让思考停止，停留在那个整体。 和那个形式，突然间，我们将会觉知到我们自己，因为如此一来，眼睛就无法移动，而他们需要移动，那是他们的本性，所以我们的看将会走向自己，他将会回来，他将会回家。突然间，我们将会变得觉知到我们自己，这个觉知到一个人的自己。 是可能的最狂喜的片刻之一。当我们首度觉知到我们自己，它是那么的美，那么的喜乐，我们无法将它跟其他任何我们所知道的东西相比。